Halika pare kayo. Ah. Awan, oh, sarado siya eh. Ha? Sarado. Doon kaya? Sarado 'yo. Ha? kasing ano Dalton Pass na tayo babalik pagbalik natin? Pagbalik eh, pag, pagbaba natin na yun, no, pagdagyan natin. pataas, 2 lanes. Yung pataas, 2 way, di ba? 2 way dapat. Parang doon sa SOP. Tapos yung pababa, 1 lane lang. Oo. Uh, kasi itong mga malalaki. Tsagabal yan sa ano, biyahe. Kagiri kay eh. Sarming. Kunti na lang, ganyan lang. Dapat uminto rin sana yun, di ba? Dapat. Ito, nakakuan na ito eh. Nakabuido na. Kasi ang pagbigyan talaga yung market eh. Pakyat, oo. Oh. Hindi driver yun. Ng, uh, hindi siya defensive. Oh. Oh, meron naman ganito. Bakit oh? Tunnel? Tunnel. Pero improvise. Parang rock on yan siya oh. Ano yan kasi mga landslide ano. Diyan oh. yung mga landslide. Oh, dati ano. Rock, rock side, rock shed pala, rock shed ang ta. Oh, rock shed. Kasi yung mga kuan, doon pupunta yung mga bato. Ang daming prutas oh. pusat terbiandaan Hindi mo gagawa niya? Daming pa no, putas o oh, langka. Ano? Warning. Approaching accident prone area. Delikado yan. Oh, delikado yan. Hindi tayo mag-sapak-sapa lang yan. Opar kau <laughs> dia baru rumah driver di itu namanya bertegar itu Thank you. lang yung ano no? Dalton pero... Oh, Victor Lenner. welcome. Visit Vizcaya, feel the vibe. Close na pala? Close na. Doon ano Yung mataas. Customer, dito tayo magkuhan. Dito ko ni umihin noon eh. Saan pare? Dito. CRP here. <laughs> Magkasampung piso siguro. Subscribe lang po. Dali ka pare kayo. Ah. Awan, sarado siya eh. Ha? Sarado. Doon kaya? Sarado yun. Ha? kamay ko lang ba? Ganun. Lalagyan ko yung kamay ko. Di, luya. <laughs> luya ba yan? Literon. Hindi, naka-video kayo para mapunta kayo sa TV, ABS-CBN Total mo? Na kami. Pag sinakpan yung mukha niya ng Toyota. <laughs> Channel CB ko lang magawa. Channel CB. Channel CB ka naman. Ako TV, TV na. So nga ron. Tawag nga ron.